Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie produkt, którego ja mam miniaturkę. To jest produkt Too Faced Melt Off, Mascara Melt Off. I to jest olej, który ma zmywać e, nam tuż do rzęs, nawet ten wodoodporny. Tu Wam pokażę taką mam miniaturkę. Ja już mam ją 100 lat, miałam już dawno temu Was <laughs> zrobić ten test, ale jakoś tak się nigdy nie składało. Tu jest 1,15 grama. Mam ze sobą waciki moje ulubione, w razie czego płyn micelarny z Nivei mm, i lusterko. Także zobaczymy jak to ma e, działać. Ja to posmaruję i poczekam no nie wiem, no trochę poczekam e, i myślę, że z minutę, pół minuty może mu dam e, i wtedy zobaczymy jak to się sprawdzi. Ja Was trochę przybliżę i będziemy działać. Aha, i maskarę, którą ja mam na oczach to jest mm, L'Oreal e, Volume Million Lashes. Mam odtające włosy tutaj, ale to niestety moje włosy tak mają, więc trudno. Dobra. Może jeszcze trochę Was przybliżę. Otwieramy. Tak to wygląda. Ok. Minęło już pół minuty. E, nawet trochę więcej, więc myślę, że czas zacząć test. Yy, tej nie pomalowałam, tylko tą na razie robimy, także próbujemy. to ma nam schodzić bez pocierania, więc ja to tak staram się ściągnąć bardziej niż pocierać. No ale jaki jest efekt, to widzicie sami. No trochę zeszło, ale <laughs> to co dzieje się na oku to jest jakaś masakra. Więc y, spróbuję wziąć płyn micelarny, ten z Nivei. I zobaczymy, czy da to radę. Tak więc przytrzymam chwilkę. Delikatnie wmasowuję. Proszę bardzo. Także chyba Nivea daje lepiej rady niż ten olejek. Chociaż mam takie strasznie zaklejone teraz te oczy tym olejkiem. I to takie wszystko jest rozciapciane trochę. No słabo, słabo powiem wam. Jestem ciekawa, może zróbmy test na żywo e, przy okazji tego e, płynu z Nivei Yy, bo ja go prędzej nie miałam. To jest cera wrażliwa i nadwrażliwa. Tu jest 400 ml, więc bardzo dużo. I też mu dam yy, pół minuty, po prostu zamoczę wacik yy, i dam mu pół minuty na drugim oku, tak samo jak temu melt off i zobaczymy po prostu, czy bardziej daje radę ten olejek, czy płyn micelarny. Także Oj, wyłączyłam start. I trzymam tu Ok. Minęło ponad pół minuty. Myślę, że dałam tyle samo czasu. Słuchajcie. To w porównaniu z tym. Różnica chyba jest bardzo duża. Także e, moim zdaniem e, o wiele bardziej daje radę płyn micelarny z Nivei niż ten olejek e, Melt Off. E, no za, jakby za, zobaczcie, on ściąga za każdym razem gigantyczną ilość po prostu tuszu. E, ja tym tuszem malowałam chyba dwie, dwie albo trzy warstwy, a to jest tusz, on nie jest wodoodporny, ale jest naprawdę... Yy, oddalę się, teraz mam pantę ale jest naprawdę no taki bardzo odporny na wszystko, więc y, zdecydowanie bardziej polecam Wam y, płyn do demakijażu właśnie z Nivei niż ten olejek. Ten olejek w ogóle chyba około 100 zł kosztuje, także no szczerze to nawet ta miniatura mi się do niczego nie przyda, no bo <laughs> no to nic nie robi, tak? No. Nawet, e, słuchajcie, ja nie miałam tuszu wodoodpornego i on nawet z, z takim niewodoodpornym sobie nie poradził, więc... Mm -mm. Kciuk w dół. Dajcie znać, co Wy uważacie <laughs> na ten temat, który produkt lepszy, <laughs> jak, jak Wy myślicie, w sensie takim, czy Wy używałyście i jak Wam się to sprawdziło. No. To do zobaczenia w następnym filmie. E, buziaki. Pa, pa.